химиялык реакциялардын ылдамдыгынын реакцияга кирген заттардын концентрациясынан көз карандылыгы колбада таза кычкылтек бар колбада кычкылтектин концентрациясы беш эсе аз болсо да заттар абага караганда кычкылтекте жакшы күйөт